араб, живущий в Америке или ЕС, был бы мусульманином? Вы бы смогли с ним связать свою жизнь? Думаю, да, но смотря как бы он относился к тому, что я не являюсь мусульманкой. Угу. бы вам предложил выйти замуж араб, но он исповедовал свою веру мусульманскую? Ну, как меня учили и воспитывали, если у тебя есть своя вот вера, то ее предавать нельзя. Э, знаете, религия для меня играет не решающую роль, а, но я сомневаюсь, что именно на начальном этапе у нас бы с ним сразу сложились отношения, потому что различие культур все-таки а, будет э, большой преградой даже в начальном общении. То есть теоретически, возможно, такое случалось вот у моей знакомой, да, но за себя я не уверена, потому что для меня сразу эта преграда в самом общении будет. Нет. Угу. было бы очень сложно, но это возможно. Э, ну, здесь, наверное, все-таки нет, потому что мусульман, мусульман, в принципе, отношение к женщинам не очень хорошее. Мусульмане вряд ли. Там у них сильно такие правила, насколько я знаю, серьезные. Нет, точно нет. Одно время думала, что вышло бы. Сейчас я тоже затрудняюсь. Ведь нет. Нет. Если честно, без понятия, потому что, честно, я еще, <laughs> да. Эм, может быть, не знаю, правда. Ну, я не знаю, это мусульмане у них какие-то, наверное, свои ну, законы или как-то. Ну, я не знаю, ну, наверное, да. Ну, я религиозный человек, угу. поэтому я бы за мусульмане не шла. Нет хорошо. Да. Питание. Точно, питание точно. Вот. Потому что для меня вопрос веры. Я просто немножко сталкивалась с этим. У меня есть знакомые, которые выходили замуж за араба, меняли религию, уезжали туда, а потом узнавали, что есть еще две жены, еще и третья скоро будет. То есть, ну, то есть это, ну, а, знаю. сложно. Да. Ну, вот здесь вот э, как бы стал вопрос, потому как мусульманская религия, она обязывает э, принимать, и он бы обязал, точнее, принять меня ее, да? Угу. Так ведь, ну, здесь вот... Э, нет. Мусульманина нет. А, у меня вопрос не, при... не привязан к религии абсолютно. Тут уже Э, каждая девушка думает о своих детях и как они будут выглядеть. Э, у меня лично позиция такая, что я к себе подобными mm-hmm. общаюсь, но отношения тоже. Затрудняюсь на этот вопрос сказать, скорее всего нет. Насчет веры лично я очень категорична и менять ее не собираюсь. Я бы, наверное, согласовала бы это с моим будущим супругом, думаю, что мы бы пришли какого-то компромисса, но я категорична в этом плане.